他怎么又骑一圈了？去吃宵夜。嗨，我没有他手，我以为他是一支笔。太帅我先，路，溜六球啊，那个自由落体。对溜溜球。对，都是你自己捡的。 从国小到国中、高中、大学都是跟我同班，然后另外一个是国中、高中跟我同班，然后我们现在很久没有聚了，然后再等他们来。就来啊，没有啊，现在逆光了，逆光非常的美哦。这边背光，我觉得灯光有点不好。哎，这太亮了吧？ <laughs> 这这里的。我们现在来到了保安路，因为刚刚那一间餐厅不接待我们。 要等到九点。哎，里面好像有一桌。现在来到了这个保安路上的江江串烧，可是没有冷气，超热的。现在等一位人士到来，迟到了。张怀吉，你在哪呢？我这好多菜哦。 培根金针杆，你帮我。好啊。那是小白笋吗？好，可以。小白笋或杏鲍菇。他怎么又骑一圈了？那是哎，你对面呢？啊，他有一个 YouTube 的频道哦。真假的？游游戏频道啦。你是实实况？不，是游戏。你打什么？他打很多啊，什么都打。 <laughs> 你们不会去打。 你在哪里？我觉得很害怕。哎，那个你会觉得我很雷哦。哎，那你跟我一起打。我觉得很害怕。哎，我最近超迷的，我我我找他一起打。就你没有跟我说找你，你在打？你跟我一起打。我跟你一起打。我说你要不要一起来玩传说？没有，你是找我要不玩那个东东东有吧？传说我也有找你啊。没有，我没有在玩传。 今年三月才开始，而且今天在车上多好笑，我旁边坐了一个女生，然后我就偷偷瞄了一眼，她也在玩动森，然后我又在滑手，机，我就把我的 Switch 拿出来，然后我也开始在那边玩动森。动森现还有一台，超好想玩呢，我一下。它还有一台主机跟那个，对。幸福的女子，这个呢，这个叫做马里奥赛车，它就是现在不是有那什么，有手机游戏有一个跑跑卡丁车，大家都在玩，就类似这个很像。哦，这个是奥德赛。 这片我没有玩过，玩过一次而已。哦，那塞。然后它是适合两个人玩，一个人玩可以，一个人玩就是要操纵两个两边的把手。两个人玩就是一人拿一边，然后就是我觉得两个人蛮适合的这样。自己介绍，怎么样插卡呢？现在很多人都不插卡，都直接弄那种，都直接买了那个网络版，然后插卡就是这样。但是因为我喜欢那种怀旧感，所以我喜欢插卡，就打开，然后按一下，它就这样拿起来了。 我男朋友真的是我的初恋哦，初恋哦。他已经喝醉了。啊！可是他只他是可以。然后认真短，还有几个秒，因为我都没有帮你倒，然后都是你一直帮我倒。都喝这么多哦。我们可以去喝杏仁茶。夏天呢？我们应该去吃冰才对了。注意冰在哪？冰不在天桥街，好像在海岸路上才有。 那个地方，很多观光客吧。排队的小哥哥、小姐姐，请勿挡住家人。你是台南人吗，张外景。我们现在要去吃宵夜、甜点。嗨，我来站板面。嗨，我们现在在海岸路上。对。然后很久没有回来台南了，所以我不知道中午是在这边。还是在那边呢，我记得在那里。是台南人？ 好像已经感越他是新主任，感不嗯，然后才能变好多。没有，是因为今天端午节，所以所以人变多了，真的所以才能变很多。其实没有，平常就是长这样子。其实现在车真的非常多。旁边两个人明显已经神志不清。没有，你知道他刚刚四点多的时候，陈旭跟我说，我等一下没网路啊，你 <laughs> 要联络我，要说信息。那就吃吧。八宝都有。好。 可以直接点，可以直接，我们让你们拿去那边。啊没关系，对不起对不起。没有话，什么那一哈哈哈！哈哈！哈哈！你说，唱歌？你说唱歌哈们先点吧，我先，我先，我先。你要吃什么？我要吃雪花冰哎。 写完了，综合综合改综合，这个我们都会吃，好不好？今天下来到了古城豆花庄，改成了综合豆花，中的哦对，不是说中的吗？对啊，没有大的啊，是什么？好，就这样，这是古古城豆花庄的桌子，然后非常的像我们小时候用的书桌，超像的哎。 <laughs> 上次跟周文杰讲到校长，就是凯海海海伦凯勒啊，前 <laughs> 前天提然后毛还是摔倒，我都不知道办那个海伦凯勒，就两个人拼然后一个人要带着他去合周社杰好像有，然后我跟谁？啊？我去我我跟周文杰，哎你跟谁？然后们两个就一直，然后我来的时候，周文杰，就文开始帮。 这边是哪里啊？古古城豆花庄。古城啊？对，古城古城不是古城。拍哪一面？我拍左脸。这样子。这哪有人这样拍的？拜拜。这哪有人这样拍的啦？怎样怎样拍？哎，让我在这里。你们到底在转什么圈圈？哎，我在这。 我们下次再见。好了，拜拜，拜拜，下次见哦。好，拜拜。哦，明天放出来跟我讲。好，拜拜，拜拜，拜拜。